ကိုဗစ်ကကလေးတွေမှာအဖြစ်နည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ first wave မှာကလေးဗမာပြည်လုံးမှာ10ယောက်လောက်ပဲ positive တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုလက္ခဏာတော့မပြအောင်ဆိုတော့အခုတော့ကလေးကဓာတ်ထက်မကများလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီများလာတဲ့ကလေးအားလုံးမှာလည်းတာမန်ချောင်းဆိုးရင်ချက်လက္ခဏာလောက်ကလွဲရင်ကလေးတွေမှာ covid positive ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမှာလက္ခဏာတော်တော်များများမပြပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ ဖောင်ကြီးမှာအခုကလေးတွေထားတယ်တော်တော်များများဟာလူကြီးတွေနဲ့ပဲနေပြီးတော့အထူးထွေလက္ခဏာမပြဘူးအသေးပြောက်မရှိဘူးဟိုတက်ရှူဆက်တွေပါတွေတက်ရတဲ့ကလေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ကလေးတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကလေးတီလူကြီးကိုတော့ကူးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့သတိပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အားလုံးအတွက်အကြံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောလို့ရှိတဲ့၃ချက်ပဲနော်နံပါတ်၁ဖြစ်နိုင်ရင်အပြင်မထွက်နဲ့နံပါတ်၂အပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း master ဖို့လိုတယ် မေးစရာရှိတယ်ကလေးဘယ်လို mask တက်မလဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်ကတော့နှစ်နှစ်အောက်တော့ကျွန်တော်တို့က mask တက်ဖို့တိတ်မတိုက်တွန်းဘူးဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေကအပြင်ကိုဥမာကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီအနည်းလေးတွေနဲ့เนาะကာဗာလောက်ထားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ဆေးတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့တော့လက်ဆေးဖို့စနစ်တကျဆေးဖို့စက္ကန့်20ဆေးဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆေးဖို့เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးကိုပုံမှန်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုလည်းအကြံပေးလို့ရပါတယ် ကိုကံအားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုကံအားကောင်းအောင်ဆိုပြီးဝုံတိုင်းထလုပ်လို့မရပါဘူးကိုကံအားကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာမိခင်ကိုဝန်ရှိစဉ်ကတည်းကနောက်လို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမိခင်ရဲ့အစားအသောက်ကလေးကိုဘလောက်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးထားသလဲဒီပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ကလေးတွေကိုကံအားကောင်းမှုအတွက်ပုံမှန်အစားအသောက်တွေစားဖို့လိုတယ်အာဟာရပြည့်စုံအောင်ဒီကစီဓာတ်အသားဓာတ်အသီးအနှံအဆီအဆံချင်ဓာတ်ဗိုက်တာမင် C ဒါတွေပုံမှန်မျှတဖို့လိုတယ်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားစေးတိုက်လို့ရတယ် အေးရေးဝါဖို့လိုတယ် trust တွေတိတ်မများဖို့လိုတယ် screen time တွေ online တွေတင်နေတာတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလျှော့ပြီးတော့သူ့ပုံမှန်စားချိန်အိတ်ချိန်နားချိန်နော်ဒါလေးတွေသူ့တဘာဝအတိုင်းပေးရင်ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ကိုယ်ကံအားဆိုတာရှိမှာပါပဲနောက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အထူးဖြင့်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလေးစေုံတွေမှာတွေ့နေရတာကကိုဗစ်ကြောက်လို့ဆေးရုံမလာဘဲနဲ့ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့ယောဂါတွေနဲ့ နော်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကလေးကသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကြောင့်မလာဘူးအိမ်မှာတင် short ပြတယ်စိတ်ုံရောက်လာတယ်နောက်ကျတယ်အသက်ဆုံးတယ်ကလေးကအတက်ယောဂရှိတယ်အိမ်မှာရေလဲတက်နေတယ်နော်ကိုဗစ်ကြောင့်လို့စိတ်ုံမလာဘူးဆေးဖြတ်တယ်တက်တယ်နော်နောက်ကျတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်လို့ဆိုပြီးစိတ်ုံစေကံမလာတာဟာခုနကပြောသလိုတကယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂတွေဆိုရင်ပြဿနာရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုကြောက်တင်တာလဲကြောက်ပါ ဟိုကြောက်တင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတခြားကြောက်တင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိအစွန်းတစ်ဖက်မရောက်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် CFM caring for well-being